مرګري نوم دې څه دی حمزه کمال تعلیم دې کړی دی او سویمه پورې نهمه پورې نهمه پورې دې کړی که نه اوس نهم کې نهم کې مې پرې هې هلا دا ولې اوس یو دوه پیپر را پسې راغلي بس بیا مې نور وړه نه کېده دوه پیپر یې پسې راغلی وې زړه یې نه کېدو ها ښه اسان غونډه کې تاسو کوم اي بي سي زیډ اي بي سي نه والا زیډ پورې دا خو درځي کنه او دا راځي دا خو دی ویلې دي کنه او ویلې مي زما ته د زیډ نه والا اي پورې ریپیټ لاړ شه څنګه الټا دا خو نه شم ویلې ZYW هغه ته دی وای آسان دی وای اوس ته وایا هغه د ما شروعات شروع کاوه کنه لکه صرف پتخه دی ورکول نور تم د کار نه مرګري نوم دې څه دی زما د احمد د کوم ځای سره تعلق لري مردان لون خور ها د مردان لون خور سره تعلق لري او څه کار کوي زما هو دکان دی بس ها دکان دی دی زه بیا به د انداسې اسان غونډه کې تاسو کوم دا راته وایي یو کمره د ټیک ته پای کې یو لایټ لګېدلې دی او په هغه کمره کې بورډ نشته دی او هغه لایټ بند دی ته مړ کې تا به څنګه مړ کې نو لایټ خو کېدی شي لایټ یوازې بلیان خو نه لګي کېدی شي داسې لګېدلی وي څنګه داسې لګېدلی دا ولا بیټري لکه لایټ مطلب بیټري وي هم بیټري وي که نه هر لایټ خو بلیان نه لګي چارج زه تاسو ته وایم چې په کمره کې هیڅ هم نشته کنه بورډ وغیره نشته دی ټیک تا باندې او تی مړکه تا په څنګه مړکه نو دا بجلی بجلی پکې نشته ذهن دې په دې باندې کار نه کوي زه بیا راته یو خسته غونته کې شعر غزل هر څه کو د دې چار بیتا دا منې چې د یو لاس پړک نه هیج نو سوال او سرا کې کیسه ختمه او د جیداد په سر مې موج نه تربوره د جیداد په سر مې موج نه تربوره راشه زما ټوله یې سواله کیسه ختمه او چې شاعري دې دونه خوښه ده اتله چې شاعري دې دومره خوښه ده اتله نو راشه زما مازغه واله کیسه ختمه واهله زما مازغه وعلیکم سلام واه ډیر ښه ډیر ښه مزمل شاه خان مزمل شاه دا راته وایه څه کار کوي زه خپل اګریکلچر پروجیکټ منیجر یم ها مطلب سبق ته ویلې دی کنه بیا خو لګ را دی خوښه ځکه تاسو سره زما ډیر کار دی ټویټ ته لګ زما دی سیر ته شخه ټیک ته دی په کوم ښکاری کنه ها دا راته وایې کنه اے بی سی دا خو درځي کنه زیړه پوری تم داسې چلو کې چې ما ته وایا د زیډ نه ای پورې ریپیټ راشه زیډ وای ایکس دا ډېر ډیفیکلټ دی څنګه ډیفیکلټ دی یار وای بس ته نه څنګه لګیا کنه ای بی سی ډی داسې ته ما ته شروع کړه د زیډ نه ولې یاره ته خو هینګ شوې نو دا کسټم داسې د ډي پي کې شان دی مطلب الټا سایډ باندې دی الټا سایډ باندې دی زه یو سان ته پوښتنه بل کوم دا غي جواب راکې کنه دا راته وایا یو کونډه خزه ده ټیک ته باغې باندې خاون ډیر زیات ظلم کوي وخی سار غرمه ماښام نه ګوري خو بس راګدلې دي په جی دا به د ځان د خلاصي د پاره د چانه مدد علي د پولیس نه به علي د گاوند نه به علي د چانه به اخلي کرسچن خو داسې لکه ډېر زیات ویز دي کو په اسلامي حواله سره چې نو بیا ګارد دی او کنه داسې ایکسپلین کې ایکسپلین کړه هسمنه نشته نو خو بیا خو مطلب هغه ریکوایرمنت نه فیل کیږي کنه ریکوایرمنټ نه پیول کیږي هغه څنګه نو چې هغه حسبین نشته نو څنګه هغه له پنیشمنت ور کوي چې شو دا ما ویډي دا صحیح وایي کنه دی خورا شته صحیح وایي تاو شو دا لګه ها صحیح وایي دی وایي صحیح وایي مینوالو موږ سره یو بل مرګره ولاړ دی او په د باندې زما یو پیرند نظر پریوت او د ډیر خسته خسته اوازونه ایستل دینه به پهله د نوم تپوس کو او بیا به ته وایو چې زمونږ د زلن ټي وي چې کم مینناک خلک دي دوی په مخونو باندې خندا هم راولي ستاسو نوم رشید احمد رشید احمد د کوم سیمې سره تعلق لري جی مونږ یو د رشکې شیرین کوټ نو خاص تعلق ساتو ما څنګه په سٹارټ کې وې کنه چې ما یو ورځ چرته لیدلې وې تاسو ډېر خسته خسته اوازونه ایستل زوړ غواړم چې تاسو زمونږ د زلن ټي وي چې کم مینناک خلک دي دا لګ او خندوي په خپل ټیلنټ سره یو کونډه ښځه ده خاوند پرې ډېر زیات ظلم کوي سهار غرمه ماښام دا نه ګوري خو بس یو درز دی او راږدلي دي پرې دا ښځه به د چا نه هیلپ علي چې دا د دې ظلم نه دا خلاصه شي جی دا چې کونډه شو د هغې خاوند د کوم ځای نه راغی اوهو په دې سوال خو دې کامن سینس کار وکړو ښه منم